来，充满诱惑的晚上，布满全场时尚，天水地水阿亮，感受音乐希望。准备好了，three two one。 tell me maybe it's hard to look right. 来，三、二、走。慢点，慢点，慢点。对，看不到感觉。 一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵，我的心脏砰。 这是本宫为你打下的半壁江山，赐予你娶我可好？ <laughs> على بلد المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني على 盼了你那么久，我梦你那么久，见你一面就能把你刻在心里头。每当夜深的时候，是想你的时候，分分秒秒期待。羊羔羊长腿。 我的脚五湖四海人尽情约会，中国美，草原美。我就直接问了，有车吗？我不开车，但是有几辆宾利。那房呢？房在二环里有七八套够住。 那存款有多少？你这小姑娘一进门就开始为难我，这我哪数得清啊！我特别满意，你有什么要说的吗？啊，介绍完马云了，该介绍一下自己了。我什么都没有，我就是想说说你们现在这小姑娘，你以为简简单单整个容就能傍上大款？双眼皮儿割的吧，下巴也是垫的，嘴唇都是封的，是不是在韩国整的？是不是在韩国？想知道吗？啊。 泰国。哎呦我的妈！